бай әрі танымал әулетінде тұңғыш қыз туылады ата әжесі қатты қуанып алғашқы немерелерін өздері бағып қағады ата-анасы өз-өздеріне келген соң жұмысқа шығып кетті өздерінің арнайы бизнесі бар бай әулеттің тұңғышы болған ару қызға атасы әйгерім деген есім береді өздері ешкімге тәуелді емес қарыз кредит дегенді білмейді қарызға біреу ақша сұраса да бермейді ал басқасы оларға таңсық дүние ақша көп бола берсе деген оймен тіпті өз отбасынан кейде алшақ кетеді бір-бірлерін бір үйде тұрса да айлап апталап көрмейді бір үйге қонаққа бару түгілі өз үйлеріне адам келсе тезірек кетсе екен деп тұрады иә мұндай отбасылар бар әйгерімнің мектепке баратын уақыты жақындады мұндай отбасында өсіп келе жатқан жас бүлдіршін өзгелермен көп араласа алмады мінезі де адам қызғарлықтай емес өте қырсық ерке болып өсті ешкімнің тілін алмай өз дегенімен жүретін қыз болды кіп-кішкентай қыз болса да ата-анасын а дегенде айдап беруге мәжбүрледі нақтырақ айтқанда туылғаннан ақшаның тұтқынына айналды жанында кішкентайынан ойнайтын достары табылмады ойнайтын жанды жануарлары тек ит пен мысық қалғандары бір сарайда толған жансыз ойыншықтар уақыт өткен сайын өзіне алынатын заттары көбейіп алты жасар әйгерім бір аптада бір жылдық зат алатын ақшаның басына су құйып жүрді бұған ата-анасы да атасы мен әжесі де ләм-мим деместен жүрді себебі қуанышы немересінің күлкісінде немересі бақытты шаттанып еш нәрседен тарықпай шалқып жүрсе сол оларға ең үлкен бақыт еді бірақ болашағын ойламай немересінің бетінен қақпай өсіру үлкен зиян шеккізетінінен хабарлары жоқ-ты күндер зулап өтіп жатыр әйгерім бірінші сыныпқа аяқ басты білім алу дегеннен хабарсыз әйгерімнің оқуға деген ынтасы ашылмады мұғалімнен ата-анасына қаншама жалып түссе де оған ата-анасы мән бермеді олардың ойы қазір бәрін шешетін ақша әйгерім оқуға деген ынтасының нашарлығынан қаншама мектепке ауысты бастауышпен осылайша қоштасты мектепте оқығым келмейді деген көкіректігінен әке-шешесіне түрлі нәрселер айтып жүректерін жаралайтын мұндай күйге бұрын-соңды түспеген олар қыздары үшін енді ғана алаңдай бастады көп созбайын осы жерден бастап өзім жалғастырайын қалай дұрыс адам қалпыма түскенімді ақшаның құлы болып қалай одан құтылғанымды өзім айтып берейін ол кездері менде мүлдем аяушылық сезім болған жоқ біреуге сыйлық сыйлау түгілі өз ата-анама ештеме тарту етпеппін олардың жанарындағы қалың мұңды есейгенде ақыл тоқтатқанда ғана байқадым барлық адамды өзімнен төмен санадым ақша көп болған соң әрине ешкімді өзімді басынуына жол бермедім онымен қоймай жағдайы нашар оқушыларды кемсітуді әдетке айналдырдым олар жылап кететін мұғалімдер маған қанша ұрысса да құлаққа ілмейтін едім жүрегімнің соншалықты тас болғанына таңғалам күнделікті мектепке барып жүрміз мен қанша дүние құмар болсам да балалық сезімнің жетегіне кеттім ол жағдайды дұрыстап баяндайын үшінші сабақ біткен соң жиырма минуттық үзіліс болды өзім ұнатып жүрген үлкен сыныптың жігіті бар есімі бағлан мен сегізінші сынып оқысам оныншы сынып оқитын оған ұнау үшін күнде мектеп формасының түр түрін киіп баратынмын өте қысқа киім кидім ұзын киіп сүйретіліп жүргім келмеді шашымды жайып жүрдім мұғалімдердің шашыңды жина бантик тақ деген сөздерін тіпті елемедім үзілісте асханаға барсам бағлан да тамақтанып отыр екен оның жанындағы үстелге үш қыз болып отырдық оның да жанында жігіттер отырды жанындағы жігіттермен қосыла бізге тиісе сөйлеп бір-біріңе өткен барып екенсіңдер деді ол сөзге жүрегімнің ерігені сонша бағланға көз алмастан қарап қалдым ішке үзіліс уақыты болды қыздар ей есіңді жи деп мені сүйреп алып кетті не болып жатқанын тіпті түсінсем бұйырмасын сол күні мектептен қайтқанша біртүрлі болып жүрдім ешқашан жаяу жүрмейтін мен үйге жаяу қайттым жүргізушіге қайта беріңіз мен шоппинг жасаймын деп жалғыз болғым келгендіктен қайтарып жібердім бірақ жарты жолда адасып түкпір-түкпір жолдармен үйді әрең таптым тіпті қорқуды да білмедім себебі ойымның барлығы бағланда болды бала махаббат па жоқ па шынайы сезім бе оны түсіне алмадым үйге әзер жеттім ата-анам мен ата-әжем мен үшін уайымдап полицияға қоңырау шалыпты себебі мен үйге кеш келген едім менің бұндайымды бұрын-соңды көрмеген үйдегілер аң-таң полициялар менен жағдайымның дұрыстығын сұрап үсті-басымды тексеруде мен барлығына жағдайымның жақсы екенін тек сәл ауырыңқырап тұрғанымды айттым шаршадым ұйқым келді деп бөлмеме кіріп кеттім басқа емес неге дәл сол бағланды жақсы көріп қалдың ал оның көздерінде мұң бар бірақ нендей мұң бар екенін түсінсем бұйырмасын маған қарағанда көздерімен көздеріміз түйіскенде оның жан жарасы маған өтіп кеткендей ол үшін мен қиналып жатқандай сезімдемін жоқ бұлай болмайды мен ол туралы толық білуім керек бұл жайдан-жай болып жатқан жоқ менің алаңдауымның бір себебі бар бірақ ол мұншама қиналып жүрсе неге күліп-ойнап әркімге бір тиісіп жүреді түсінсем бұйырмасын төменгі жақ реттелген соң анам жаныма келіп саған не болды қызым бұндайың жоқ еді ғой әбден алаңдадық телефоның бар неге кешігіп келемін деп бір ауыз ескертпедің сен әлі кішкентайсың қыдырып жүруге саған әлі ерте қайда бардың неге кеш қайттың деп сұрақтың астына ала бастады мен тек үнсіз жатып қалдым сол күннен бері тым-тұйық болып кеттім ештеңе қызық емес тек бағланның жағдайы қызық түсіме әр нәрсе кіріп жанымда тыныш таппады арада тағы жылдар өте шықты міне менің мектеп бітіретін кезім де келді бағлан мектеп бітіргелі әлі көрмедім тіпті қайда жүргені де белгісіз жақын деген жандардан сұрап көрдім ешкім ол туралы айтқысы келмейді мектеп бітірген соң оқуға құлшынысым болмаса да үйдегілер ренжімесін деп педагог мамандығына түстім сол арада атам алдымен қайтыс болды өзімнің жаным құлазып жүргенде одан да қатты жүдеп кеттім ата анам мен үшін қатты уайымдады амал нешік өмір өмір болған жерде өлім де болады қанша жаным қиналса да төзуге тырыстым бәрі реттеліп дұрыс күн кешіп жаттық әкемнің бизнесінде аздаған қиыншылықтар шығып оның да қабағына қар жауды бұрынғыдай шалқып жүру енді жоқ енді тек қана тырбаңдап еңбек ету әкемнің жағдайы болмай кетті бизнестің құлдырауы оған теріс әсерін тигізіп ақыры ауру болды қан қысымы бірде көтеріліп бірде төмендей берді дәрігерлерге қараттық алайда бәрібір әкемнің бері қарайтын түрі жоқ ол ол ма сонымен қайтса мейлі ғой аяқ-қолына жаралар пайда болды күйіп қалған іспеттес біртүрлі жаралар оны да ешкім анықтап айта алмай нақты диагнозын қоя алмады әкем біраз қиналды біз де жылап-сықтап жүргенде арада екі ай өтіпті екі айда әкемнің құр сүлдері ғана қалды соңында шыдамастан көз жұмды иә атамның артынан әкем де кете барды біздің енді сенер ер азаматымыз қалмады бұл дүние неге сондай қатыгез деп жылап жанымызды қоярға жер таппадық бірақ барлық кінә өзімізден екенін түсіне алмадық әжем байқұс жары мен жан баласынан айырылып жаны әбден жараланды әкемді қара жерге тапсырып рухына құран бағыштадық әжем мен анам үшеуміз бір-бірімізге дем беріп қалған күнімізді кешіп жүрміз ақшаның ыңғай болмаған соң үйді де ішіндегі заттарын сатып өзіміз жалдамалы пәтерде тұрдық әкем қайтқалы бизнеске сеніп қарар ешкім болмады бәрі әкемнің өлімін күтіп жүргендей әкемнің қырқы өтпей жатып басты орынға талас болды қанша шешуге тырысқанмен шешілмеді ақыр-аяғы күйреуге әкеліп соқты көз жастан құрылған бизнес әп-сәтте талқандалып жоқ болды біздің өміріміз жалдамалы пәтерге қарап қалған ел-жұрт көріп біраз күлкіге айналдырды оған анам мен әжем қатты қайғырды қайта еш жерге қарызымыз жоқ соған қуанамыз бұл орайда бізге үлкен күш-қуат керек болды алайда әжем мен анам көп сөзге қалып жүрді оған мен қатты қиналдым олар ұрсып жөн-жөнмен кетті ал мен болсам жалғыз қалғандай күн кештім расында мен жалғыз қалдым әжем мен алып қалды да анама қайда кетсең онда кет сен өз-өзіңді асырай алмай отырғанда қызыңды қалай асырайсың деді содан анам мені тастады да киімдерінен алып үйден біржолата кетіп қалды үлкен қызбын ғой анаммен кетіп қалуға әжемді қимай бағып өсірген осы әжем еді университетте оқып жүрдім үйге келгенде әжем теледидар көріп үйдің көп тірлігіне араласпай жүрді келіп өз тамағымды өзім әзірлеп өз кірімді өзім жуып жүрдім бірақ бұл ұзаққа созылмады әжем мені көрген сайын кішкентай қыз емессің үйде жейтін тамақ жоқ жұмыс істеп ақша тап қашанғы бұлай жүреміз деді ол жайлы өзім де ойланып жүргенмін әжемнен жәрдемдесейін деп үйге жақын жердегі тойханаға даяшы болып кірдім түнімен тойда даяшы болып азанда оқуға барып көп шаршадым әбден діңкем құрыды бірақ амал жоқ ақша оңай жолмен келмейтінін түсініп одан ары жұмыс жасай бердім бұрынғы көкіректік менмендік бәрі де сонау балалық шақта қалғандай бір күні сондай бір жұмыс басты күндерде тойханадан бұрынғы бала махаббатымды бағланды байқап қалғандай болдым иә рас оны көрдім жүрегім өзіме бағынар емес кеудемнен шығып кетердей бір жігіттің үйлену тойы соған келген ғой сірә өңі бұрынғыдай емес жүдеп кеткен жалғасы бар